انت اليمن من قبل ما تخلق امم وانت الذي من كل عروب اصلها كنت الاهم واول حضارة في القدم من عهد بلقيس وسبا يشهد لها انت اليمن من قبل ما تخلق امم كنت لهم وأول حضارة في القدم من عهد قيس وسبا يشهد لها يا بلدة المجد الذي سار وضم كل ما فتن عين وأشغل بالها يا أرض بلقيس الخضيرة يا هم وصدك تحية شرفت منا لها يا بلدة المجد الذي سار وضم كل ما فتن عين وأشغل بالها الناس الخضيرة يا هم وصدك تحية شرفت منا لها يا حبي الأول ويا شريان الدم يا أجمل معاني في الجزيرة كلها يا عاشق متفرد منذ القدم أنت أصالة وكل شاعر قالها يا حبي الأول ويا شريان الدم يجمل معاني في الجزيرة لها أنا عاشق متفرد منذ القدم أنت أصالة وكل شاعر قالها أنت اليمن أرض المكارم والقيم وما عاش من فكر بأن يذلها أنت اليمن من قبل ما تخلق أمم وأنت الذي من كل عروب أصلها أنت اليمن أرض المكارم والقيم وما عاش من فكر بأنه يذلها انت اليمن من قبل ما تخلق أمم وانت اللي ذي من كل عروبه أصلها انت العروبه يا ايمن